alhamdulillah wasalatu wasalamu ala wal mursalin jama'a assalamu alaikum eh sakonmu na yau shine magani ne dangane da masu ciwon falfadiya da kuma shaye-shaye irin sholi irin wiwi har ma da sigari wannan shine gudunmuwarmu a wannan lokaci mai albarka duk wanda Allah ya mai gamo da katar da wannan bidiyo sannan sai ya kiyaye abin da muka faɗi a ciki to dai iya da wannan larura insha Allah in ya aikata zai samu lafiya farko abin da mutum zai samu abin ba shi da wahala shine samu ganyen magarya magarya irin wannan dai wadda kowa sani ya samu kwara dubu sannan sai ya samu zaitoni sashe guda sai ya samu hulba sashe guda sai ya gama su a guri guda bayan ganyen magarya nan guda dubu ya bushe ya dake shi ya maida shi gari to sai ya game su a guri guda idan ya game su a guri guda sai ya karata inna lallahi wa inna ilaihi raji'un kwara ɗari sai karanta la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim kwara ɗari sai tofa a cikin ruwa ruwan nan zai sa mai ɗan yawa wanda zai kai misalin sati guda yana sha shan nan kuma zai sha shi da safe zai sha kofi guda sannan da yamma zai sha kofi guda dangane da wanda yake shaye-shaye to in allah ya so yarda allah zai mai kariya allah zai raba shi da wannan shaye-shaye to amma dangane da wanda yake da ciwon falfadiya duk da zamanto abin guda ne to za mu ɗan rarrabe a mutane mai ciwon falfadiya ciwon falfadiya a gane guda biyu ne wannan wanda muke magana shine wanda kamar iska ke kayar da mutum banda wanda aka haife shi da shi wanda aljani ne yake kayar da shi ko aljani ne yake kayar da ita har ga mutum ya fi tsari in ma da wuta a kusa zai nasa kawai shi to shi muke magana a kan shi to wanda yake da wannan shi kuma bayan ya sha kofi guda da safe ya sha kofi guda da yamma to za a ɗauki kofi guda a zuba a ruwa a ƙara ruwa sannan ya yi wanka in kuma yaro ƙarami ne a mai wanka wannan duk wanda ya kiyaye abu